vois le jour qui se lève devant moi. Mon âme exclame à toi et dit merci Seigneur, car beaucoup ont voulu le voir se lever, mais ils n'ont pas pu. Pour toi, ce n'est que grâce. Alors, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur, oh merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. plus fort que moi, plus riche que moi, plus fort que toi, en succombé. Mais toi, qu'as-tu fait pour être en vie Tout n'est que grâce, pour cela, dis-lui merci. merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur. Oh, pour ta grâce. merci, Seigneur. Merci Jésus. Merci Merci Seigneur. Oh. Pour cette vie. tu te retrouves, croyant de ce message, révèle au ton du soir, ce n'est que par sa grâce. Car beaucoup sont morts sans le connaître. Mais toi, mon frère, tu es bénéficiaire de sa grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. merci mon Dieu pour ton amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour oh, oh, oh. ton amour.